Faut que je te dise un truc. Ah ouais, c'est un secret. Personne doit savoir pourquoi. Parce que je t'aime bien. C'est